अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम आसमा है और मैं विदोवर खमून मैसूम है वमितला हूँ मैं जानती हूँ कि इस वक्त कोरोना की वजह से बहुत मुश्किल वक्त है अब हम इस मरहले में हैं कि सबको वैक्सीन लगवानी है और इस ज़िमन में बहुत सी सोचें और ख्याल हैं मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ज़रा आप भी वैक्सीन लगवाने को मंतखब करेंगे वैक्सीन की मदद से हम सीरियस किस्म की बीमारियों और मौत से बच सकते हैं इसी तरह सब कोरोना की पाबंदियों और आइसोलेशन की वजह से डिप्रेशन और तनहाई का शिकार हो चुके हैं तो याद रखिए आप हमारे वैक्सीन लगवाकर आप हमारे रोज़मर्रा मामूल को नॉर्मल कर सकते हैं और अगर आप कोरोना वैक्सीन से के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप रबता करें इकतालीस पैंतालीस तीस पैंतालीस शाम पाँच बजे से सात बजे तक शुक्रिया